हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर राम दूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मुझ जने साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग बंदन विद्यावान गुनी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए संजीवन लखन जियारे श्री रघुवीर शिवर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही समभा बदन तुम रोजस गावे श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि को विद कही सके कहाते तुम उपकार सूफी वही कीना राम मिला है राजपद दीना भय सब जग जाना जुग सहस्त जो जन पर बानु लील्योता ही मधुर पल जानो प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही जल दिलांद गए अचरच नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते हनुमान जय हनुमान जय हनुमान राम द्वारे तुम रखवारे हो आज्ञा गन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी तरना तुम रक्षक का हो को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोग हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान चुरावे मन कम वचन ध्यान जो सब पर राम तपस्वी राजा के काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे कोई अमित जीवन पल पावे हनुमान चारों जुग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जान की माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा को जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा जय जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छुटे ही बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मह डेरा